ब्याक माई भिडियो सो आज चाहिँ थ्री विक्स भइसक्यो सायद मैले भिडियो नहालेको साइज डे साइसिङ अफ भिलेज पछि मैले भिडियो हाल्न पाइरहेको छु होइन आज चाहिँ म कहाँ छु तपाईँहरूलाई थाहा छ आज मेरो ब्याकग्राउन्ड क्लास क्लास यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सो आज चाहिँ मेरो टुवेल्भ डेज भइसक्यो बारिस्टर क्लास कफीको बारेमा थोरै थोरै त थाहा थियो तर यहाँ आइसकेपछि मैले कफीको बारेमा धेरै कुराहरू जाने कफीको बारेमा कसरी बनाउने कफी भिजाउने कति नामहरू हुन्छ के के हुन्छ सबै कुराहरू थाहा पाएँ सो अब मेरो पा अहिले चाहिँ म के बनाउनु गइरहेको छु भने अब आइस मोका बनाउन गइरहेको छु र अहिले म ट्रेनिङमा छु पर्फेक्ट त नहोला अन्तिमसम्म भिडियो यो सो यो चाहिँ म्याक्सिमम् सोलोमा प्रयोग गरिन्छ र म चाहिँ अब यहाँ कफी लिन गइरहेको छु स्पेसल मेसिन सो म त एकदम लकी छु होइन दुईवटा मेसिनबाट ट्रेनिङ गर्न पाइरहेको छु यसले चाहिँ स्ट्याम्प एस्प्रेसो रेडी भइसकेको छ यो ब्ल्याक चक्लेट मिक्स गर्न गइरहेको छ कि यो चाहिँ आइस मौका आइस मौका रेडी भइसकेको छ यो वरिष्ठ स्कुल चाहिँ दुई बजार पिपलकोटमा छ र काठमाडौँमा बानेश्वर थापा गाउँमा छ र पिपल टुसल बौद्ध त्यहाँ नजिक छ काठमाडौँमा तिनवटा ब्रान्च छ तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट यो स्कुलमा आउनुहोस् पढ्नुहोस् र अहिले टिभी पढेर दाजुभाइ तथा अङ्कल जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू अनस्किल हुनुहुन्छ भने स्किल सिक्नुहोस् अनि अमेरिका दिनु डिग्री छु उहाँहरूलाई यो सूचना र मैले धेरै सूचनाहरू सुनेको छु र अनस्किलको वर्कर वर्करको रूपमा जाँदा धेरै दुःखहरू भोगेको देखेको हुन्छ र पन्ध्र दिन मात्र हो तपाईँहरू बारिस्टा सिक्नुहोस् अनि आफ्नो स्किल सिक्नुहोस् अनि त्यो जनस यहाँका टिचर स्पिकर हुन्छ मिसेस सर अनि त्यसपछि एकदम राम्रो छ उहाँको एकदम इन्भाइरोमेन्ट एक्सिलेन्ट छ मेरो तर्फबाट एकदम राम्रो छ उहाँहरूको कसरी गाइडेन्स गर्ने कसरी गर्ने एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर्फेक्ट छ मैले त यो क्लास लिएँ र आज टुवेल्भ डेज हो र म एकदम ह्याप्पी छु र ज जसले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरू पनि वैदेशिक रोजगारमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पक्कै यो भिडियो हेरेर यो ठाउँमा आएर सिक्नुहोस् स्किल सिक्नुहोस् अस्ट्रेलिया जानेहरूको लागि एकदम महत्त्व छ अस्ट्रेलियामा सबैभन्दा चाँडो जब पाउने भनेकै कफीमा हो सो सिक्नु मेरो भने त्यो अझै तपाईँहरूलाई म यो कमर्सियल मेसिन हो यहाँको नाम भनेछु अर्को भिडियोमा आज यति नै बबाई